harom molga zakot vojib bo'lmaydi ya'ni bir kishi e, o'g'irlab molga ega bo'lgan birovning molini zulm qilib g'asb qilib egallab olgan yoki aroq sotib daromad qilib harom yo'l bilan daromad ko'rgan zino qilib zinokorlik bilan daromad topgan yoki qimor o'ynab qimorbozlik bilan daromad topgan bu narsalarning hammasi harom demak haromdan kelgan daromadga zakot vojib emas nima bo'lganda ham musulmon odam musulmon bo'lib yashagan davrida boy bo'lgan bo'lsa-yu zakot bermagan bo'lsa o'sha yillarni berib qo'yish kerak chunki uning molini ichida kambag'alning haqqi saqlanib turibdi u kambag'alning haqqi bo'lgan mulkni moliga aralashib birovning mulki bo'lgan mol uni moliga aralashib yurib molini barakotiga oilasining tinchligiga o'zining sog'lig'iyu ofiyatiga ta'sir qiladigan holat bo'ladi ota ona qizimga deb yoki o'g'limga deb yoki kelinimga deb olib qo'ygan tillasini ularga hali bermagan bo'lsayu sandig'iga tashlab qo'ygan bo'lsa undan ota onaning zimmasida zakot berishlik vojib bo'ladi boshqa zakot mollariga qo'shib bismillahi rohmanir rohim zakotni islomning uchinchi rukni etib farz etgan hamda bu orqali boylarga moliyaviy ibodat qilish hamda kambag'allarga moddiy yordam olish imkoniyatini yaratgan allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin zakotning ilohiy ta'limotlarini bizga o'rgatib uni tadbiq etish yo'llarini tushuntirib bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatu durudlarimiz bo'lsin aziz tomoshabinlar zakotim ko'rsatuviga xush kelibsiz ustoz avvalgi ko'rsatuvlarda zakot fiqhi bo'yicha ko'plab masalalarda suhbat qurdik endi bugungi ko'rsatuvimizdan boshlab bevosita qaysi mulklardan qanday zakot to'lanadi hamda E, nimalar qo'shiladi nimalar ayriladi shu haqida gaplashsak eng birinchi bu mavzuda naqd pullar hamda tilla kumush zakoti aytingchi naqd pul va uning muqobillaridan qanday zakot to'lanadi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ala alihi va ashabihi ajmain demak biz o'tgan galgi suhbatlarimizda e, zakot e, zakot beradigan kishi zakot oluvchilar haqidagi ma'lumotlarni demak imkoniyati boricha o'rganishga taqdim etishga harakat qildik inshaalloh bugun zakot beriladigan e, mol mulklar va nimalardan zakot beriladi masalasini inshaalloh o'rganishga harakat qilamiz ya'ni bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki zakot beriladigan mol mulklar ikki qismga bo'linadi zohiriy mulklar hamda botiniy mulklar zohiriy mulk degani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni davrlaridan e, boshlab sahobiy ikromlar tobiinlar davrlarida ham to bugungacha ham odamlarning ko'ziga ko'rinib turadigan mulklarni zohiriy mulk deyiladi bunga zohiriy mulkka e, chorva hayvonlari ekin e, tekinlar hammasi zohiriy mulklarga kiradi e, tijorat mollari ham xuddi shu zohiriy mulkka kiradi ammo tilla va kumushlar bular botiniy mulk bo'ladi ya'ni birovning o'yida turadigan narsa kimning o'yida qancha tillasi bor kumushi bor bu tashqaridan ko'rib o'lchanadigan narsa emas demak botiniy mulk zohiriy mulkni payg'ambar alayhissalom davrlaridan boshlab olish e, uni keyin egalariga yetkazishni o'sha davrdagi davlat rahbarlari o'sha jamiyatni tepasida turgan odamlar o'zlari bevosita bunga mashg'ul bo'lgan shu ishni zimmasiga olgan chunki alloh subhanava taolo payg'ambar alayhissalomga huz min amvalihim sadaqatan deganda mana shuni nazarda tutgan ya'ni ularning molidan sadaqotni zakotini olasizu keyin uni kambag'allarga bering degan ma'nodagi e, alloh taoloning ta'limotidan shu nazarda tutilgan o'sha insonlarni ko'ziga ko'rinadigan zohiriy mol demak e, musulmonlarning rahbarlari zakotni musulmonlardan yiqqanida ko'zga ko'rinadigan narsadan olgan qo'yidan sigiridan molidan dehqonchiligidan hamda tijorat molidan olgan ammo tilla va kumushi uni o'yidagi yashirin mulki bo'lganligidan u botiniy mulk bo'lgan insonlarning o'zini vijdoni insonni o'zini xohishi insonlarning o'zini demak bu boradagi diyonatiga bog'liq narsa bo'lib qolgan endi hozirgi bugungi suhbatimizda biz ko'proq bugungi xalqimizni ichida umuman dunyoda eng e, ko'p e, ko'zga ko'ringan narsa E, pul shaklidagi qog'oz pullar shaklidagi zakot hisoblash masalasiga kelib taqaladi tabiiyki bu qog'oz pullarni zakotga e, hisoblashni e, masalasini gapirishdan oldin qog'oz pullar zakotga o'tishi masalasiga taalluqli bir voqeani bir holatni o'rganishimiz kerak ma'lumki payg'ambar alayhissalom davrlaridan va hadislarda kelgan nas matnlardagi kelgan narsalar ikkita narsani naqdayn deb atalgan narsani zakotni o'lchashdagi asoslar qilib olingan tilla hamda kumush demak tillani payg'ambar alayhissalom hadislarida yigirma misqol bo'lsa hamda u demak sakson besh gramm va undan yuqori bo'lsa kumushni ikki yuz dirham ya'ni bu besh yuz to'qson besh gramm va undan yuqori bo'lsa bu zakotni bir odamning boy ekanligini ifoda etadigan o'lchov qilib payg'ambar alayhissalom belgilab berganlar ana shu ikkita o'lchov tilla va kumushning o'lchovi bo'lib tilla va kumush odamlarning o'rtasida muomala vositasi bo'lib ishlagan davrgacha ishlagan ammo ma'lum bir davr bo'ldi odamlarning orasida tilla va kumush e, vosita e, muomala vositasi bo'lib ishlashlikdan chiqdi ya'ni o'tgan asrni e, o'rtalari undan oldinroqdan boshlab qog'oz pullar banknotlar muomalasi rivojlandi va u qog'oz pullarning orqasida tilla va kumushga o'xshagan e, metaldan iborat e, zaxirasi bo'lishligi shartlari demak e, bekor bo'ldi demak har bir pulni orqasida bugun tillasi yo'q dunyoda orqasida yuz foiz tilla bilan qoplangan qog'oz pullar yo'q na amerikani dollari ya yevropani yevrosi yoki boshqa bir davlatlarni pulini orqasida demak orqasida tilla bilan mustahkamlangan qog'oz pullar yo'q balki qog'oz pullarning hammasini orqasidagi kafolati o'shani chiqargan davlatning garantiyasi ularning beradigan kafolati asosiy kafolat bo'lgan deylik e, o'zbekiston so'm deb atalgan obligatsiyani qog'oz pullarni banknotni chiqardimi shu chiqargan banknotini kafolatini beradi buni to'lov sifatida qabul qilasizlar hammaga majburiyat qiladi shu to'lov sifatida qabul qilingandan keyin buni e, demak kafilligini garantiyasini davlat zimmasiga olgan ana shu e'tiborlar demak bu yerda hisobga olingan endi hozir e, naqd pullarni e, bugungi kunda e, muqobillardan qanday zakot to'lanadi degan misolda oladigan bo'lsak aslida qog'oz pullarning o'zini orqasida tillasi yo'qligi uchun yaqin yaqingacha ya'ni yuz yilgacha ulamolar qog'oz pullardan zakot yo'q deb bilishardi nimaga orqasida tillasi yo'q deb keyin ulamolar bu narsani yaxshilab bahs qilib tadqiq qilgandan keyin tilla va kumushni o'rnini bugun qog'oz pullar egallab bo'ldi shu qog'oz pullardan demak odamlarning muomala vositasiga aylangani uchun e, undan zakot chiqarish kerakligini e, ulamolar katta katta konferensiyalarda e, anjumanlarda buni ta'kidlashdi shu e'tibordan demak bugun qo'limizdagi qog'oz pullardan tillani nisbati bilan o'lchagan holatda zakot chiqarish kerak bo'ladi tillani nisbati bilan qanday o'lchanadi demak tilla va kumushdagi nisbat bor o'lchanadigan o'lchov bor ya'ni bir odamda sakson besh gramm ya'ni yigirma misqol va undan yuqori darajadagi tillasi bo'lib u bir yil qo'lida aylanib turadigan miqdorda qo'lida ushlanib tursa aylanish shart emas qo'lida tursa demak u molga zakot vojib bo'lardi endi bugun sakson besh gramm tillasi bor odamni e, o'ziga zakot vojib bo'lgani kabi sakson besh gramm tillaning miqdoricha qog'oz pulga ega odamga ham agar hali yuqoridagi zakotga kerak bo'ladigan shartlar topilsa zakot vojib bo'laveradi shuning uchun mana o'zbekiston musulmonlari idorasini e, har yili zakotni nisobini chiqarishdagi o'lchovda so'mga nisbatan chiqarib beradi mana bu yil e, yigirma yetti million ikki yuz ming so'm miqdoricha deb belgilandi demak sakson besh gramm tillani bozor narxidagi o'lchovini hisoblashdi bozordagi eng rivojlangan odamlarning orasida qo'lma qo'l bo'ladigan tillaning probalisi besh yuz sakson besh ni hisobini qilib musulmonlar idorasini fatvo hay'ati demak shu besh yuz sakson besh va undan yuqori probalik tillalardan kimda sakson besh grammdan ortiq bo'lsa yoki o'shaning e, ekvivalentidagi qog'oz pullar dollar bo'ladimi e, yevro bo'ladimi o'zbek so'mi bo'ladimi mavjud bo'lsa o'sha odamga zakot vojib bo'ladi deb aytildi shu o'rinda savol hozir mana besh yuz sakson besh probali tillani zikr qildingiz undan boshqa probadagi tillalar bo'lsa ular o'sha sakson besh grammgacha hisoblanib baridan zakot to'lanadimi yoki shu besh yuz gramm besh yuz sakson beshga to'g'rilanadimi endi aslida e, tillani sof sof oltin e'tiboriga olinadi ya'ni e, to'qqiz yuz to'qson to'qqiz probali ya'ni to'qqiz yuz to'qson to'qqiz nuqta sakkiz probali minglik yo'q unda e, demak to'qqiz yuz to'qson to'qqiz probali Э, nimalardan э, zakot chiqarishni aksariyat ulamolar aytishgan ya'ni bir odamni qo'lida tillasi aralash bo'lsa g'ish deb aytiladi uni tillani tarkibiga qo'shiladigan qo'shimchalarini e, mis qo'shishadi yoki boshqa bronza qo'shadi tillani mustahkamlash uchun qattiqlashtirish uchun unga qo'shadigan qo'shimchalarini nisbatini hisobga olib turib ularni nisbatini chiqarib tashlab sof oltinni grammini hisoblash kerak deydigan ulamolar ham bor lekin yarmidan ko'pi tilla e, bo'lib undan kamrog'i g'isht bo'lsa ulamolar yu'tabaru aksar deb aytishgan ya'ni ko'proq qismi e'tiborga olinadi ya'ni besh yuz sakson beshda ellik foizdan ko'prog'i tillami demak ko'prog'i e'tiborga olinib shundan hisoblangan mana shu hisobot asosida hisob kitob qilinsa demak ixtilofdan chiqadi o'zi aslida demak besh yuz sakson beshni sof to'qqiz yuz to'qson to'qqizga aylantirilganda 585 e, tilladan 85 grammi 999ni 85 grammi to'g'ri emas hmm. balki juda yam kamayib ketadi nisbati foiziga olganda balkim 60 grammlar atrofiga kelib taqaladi lekin e, hisob kitobda oson bo'lishi uchun va e, zakot oluvchilarning manfaatini hmm. ko'proq ko'zlab turib chunki zakot beruvchi boylar sal nisbati ko'paysa zakot oluvchi kambag'allarning manfaati ko'proq himoya bo'lgani uchun shu besh yuz sakson beshni ham hisoblasa bo'ladi deb ulamolarni o'sha fatvo nuqtai nazaridan bu fatvo bu hmm. fatvo nuqtai nazaridan e, shu masalaga qaralgan yana xuddi shunga o'xshash bir savol zargarlik buyumlari xususan tilla taqinchoqlarda agar e, qimmatbaho toshlar yoki og'irligi yuqoriroq bo'lgan toshlar bo'ladigan bo'lsa u ham Э, buyumning umumiy og'irligiga qo'shiladimi yoki ayirib tashlanadimi э, bu yerda bir ajoyib э, shariatimizni qoidasi ishlaydi demak zargarlik tayyor mahsulot buyumlarida ustiga qo'yilgan toshi tagidagi grammdagi tilladan bir necha yuz marta ortiq bo'lishi mumkin gohida hmm. qiymat e'tiboridan <clears throat> ya'ni besh grammlik tillani ustiga ma'lum karatdagi e, brilliantni qo'yilsa olmosni qo'yilsa u olmosni narxi besh grammlik tillalardan yuztasini qiymati bilan teng bo'lishi mumkin gohida lekin shariati islomiyada o'sha narsani tijorat maqsadida o'sha toshni ushlab turmagan bo'lsa maqsadi tijorat qilish qimmat bo'lganda sotaman yoki e, olib sotaman degan maqsad emas o'zini shaxsiy mulki qilib ushlab turgan bo'lsa ustidagi toshini grammiga ham uni qiymatiga ham zakot to'lashi yo'q balki tagidagi tillasiga beriladi bo'ldi ustidagi toshiga zakot berilmaydi tushunarli bu ham dolzarb savollardan ko'pincha E, beriladi endi zamonaviy demak hozirgi pullarni turli ko'rinishlarini aytib o'tdingiz ba'zilar pullarni naqd ko'rinishida ba'zilar esa pullarni hozir mana zamonaviy e, banklarda saqlashadi shu bankdagi omonatlardan ham demak zakot to'lanadimi hamda agar to'lansa faqat asosiy qismidan to'lanadimi agar unga foizlar qo'shib foiz daromadlari hisoblangan bo'lsa foizlardan ham zakot to'lanadimi albatta e, bugungi davrda e, pullar e, o'zingiz aytganingizdek naqd shaklda odamlarni qo'lida aylanadigan va hisob raqamlarda ko'zga ko'rinmaydigan elektron shaklda aylanadigan holatga o'tdi endi hisob raqamlardagi kishilarning mablag'i ham uning shaxsiy mulki bo'ladi uni xohlagan paytda qog'oz pulga naqd pulga yana xohlasa tillaga yoki kumushga aylantirib olish imkoniyati borligi uchun demak uning shaxsiy mulki u hisob raqamdagi sarmoya bo'lgan asos bo'lgan naqd pulini qancha miqdorda puli bo'lsa o'sha pulidan ikki yarim foizini agar nisobga yetib o'sha zakotning shartlari topilsa zakotini berishlik farz bo'ladi egasining zimmasida endi bir odam pulini ribo asosidagi bir jamg'armaga qo'ygan qo'ygan puliga foiz qo'shiladi o'sha foiz qo'shiladigan pulini asl sarmoya qismiga zakot vojib bo'ladi ustiga qo'shilgan e, foiz qismiga zakot vojib emas chunki bir qoida bor oltin qoida bor bu yerda shu ikkinchi masalani ham aytib o'tish kerak bo'ladi harom molga zakot vojib bo'lmaydi ya'ni bir kishi e, o'g'irlab molga ega bo'lgan birovning molini zulm qilib g'asb qilib egallab olgan yoki aroq sotib daromad qilib harom yo'l bilan daromad ko'rgan zino qilib zinokorlik bilan daromad topgan yoki qimor o'ynab qimorvozlik bilan daromad topgan bu narsalarning hammasi harom demak haromdan kelgan daromadga zakot vojib emas unga zakot kerak emas u daromadning hukmi uni o'sha haromdan topilgan mulkni agar egasi bo'lsa egasiga qaytarib berish kerak bo'ladi egasi bo'lmasa sochilgan holatda topilgan bo'lsa uni kambag'alga savob umid qilmasdan berib yuborish bo'ladi demak unga zakot vojib bo'lmaydi ustoz ba'zi oilalarda er xotin yoki ota va farzandlar ona va farzandlar oila byudjetini umumiy yuritadilar ya'ni topgan pulni hamma o'rtaga tashlaydi hamda e, biror bir maqsadni ko'zlab balki pul yig'lar balki shunchaki e, birga yig'ishadi shu holatda oila byudjetidan umumiy qilib zakot bersa bo'ladimi yoki har bir kishining alohida moli alohida hisobga olinishi kerakmi albatta bu masala ham e, juda dolzarb masala e, ba'zida aka ukalar yoki ota bola e, o'rtoq bo'lib sherik bo'lib bir ish yuritishadi ish qilishadi endi hatto er xotin ham yoki ota bola er xotin hammasi bitta joyda jamlanib turib tijorat qilishib yoki bir qanaqadir ishlab chiqarish qilishi mumkin va hokazo endi pirovardida natijada pul o'rtada turadi hech kimni shaxsiy mulkini falonchiniki pismadonchi degan gap bo'lmaydi lekin bu narsada aniqlab qo'yish kerak u ham bo'lsa har bir sherikning hissasi hissasidagi miqdori qanchaligini aniqlash kerak deylik o'sha oilada o'rtaga tashlab qo'yilgan pulni e, ma'lum bir miqdorga yetgandan keyin har bir shaxsning hissasi e, taqsimlanganda nisobga yetib va uni ustida zakotning shartlari topilsa har biri uchun zimmasida zakot alohida vojib bo'ladi u bitta qilib hammasidan berib qo'yishlik bilan e, bo'lmaydi balki har biri o'zi berishi kerak ammo shunaqa e, sherikchilik asosidagi shirkat bo'lsa hammasi to'planib turib bitta otasiga yoki e, bir kishiga vakil qilib mana hisobini qilasan buxgalteriyasini yuritasan hammamiz nomimizdan pulimizni ichidan zakotini chiqarib egalariga yetkazasan deb vakolat bersa u buxgalteriyasini hisob kitobini qilib ular nomidan pulni ajratib egalariga yetkazib qo'ysa inshaalloh bunda ham bo'ladi lekin eng muhimi har bir kishini mulkini alohida hisoblash kerak unga zakot vojib bo'ladigan holatda bo'lsa keyin unga zakot vojib bo'ladi ustoz hozirgi kunda zakotning dolzarbligi ya'ni xalqimiz orasida e, bu haqida savodxonlik oshib bormoqda agarda kishilarning mulki zakotga tortiladigan nisob miqdoridan oshiq bo'lsayu shu bu yilda yoki o'tgan yildan boshlab bu haqida ular ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsalar o'tgan yillar uchun zakot beriladimi yoki berilmaydimi juda yam zarur savol bir odam bu yil yoki bir yil oldin zakot berishni e, farzligini tushunib yetdi hmm. vaholanki u o'n yildan beri yoki yigirma yildan beri boy edi hmm. endi tushunib yetgandan keyin qachondan boshlab zakot beradi ha tushunib yetgandan boshlab zakotini berishi vojib zimmasida farz ammo o'tgan yillari uchun ham u hisob kitob qilib zakotini berib qo'yadi ya'ni uni qo'lida hisob kitobi bor daftari bor buxgalteriyasi bor u o'tgan yillarni yilma yil hisobini qiladi har bir yili uchun ikki yarim foizdan chiqarib kambag'alga berib qo'yadi deylik e, birinchi yilda yuz million so'm bo'lsa ikki yarim million so'mni chiqarib tashladimi keyingi yilni hisobini qiladi demak to'qson yetti yarim million so'mdan agar turgan bo'lsa o'sha turishida turgan bo'lsa ya'ni ikki yarim foizini har yili kamayib kamayib besh yildan keyin to'qson milliondan qoladi va undan keyin berib ketgan bo'ladi nima bo'lganda ham musulmon odam musulmon bo'lib yashagan davrida boy bo'lgan bolsa zakot bermagan bo'lsa, o'sha yillarni berib qo'yish kerak. Chunki uning molini ichida kambag'alning haqqi saqlanib turibdi. U